Como muestra de la continua evolución de la medicina cubana, surge una novedosa técnica que consiste en una prótesis peniana para garantizar la salud sexual de pacientes de América Latina y el mundo con problemas de disfunción eréctil. En la Clínica Central Cira García, como parte de una colaboración entre Italia y Cuba, se encuentran los doctores Gabriele Antonini y Ramiro Fragas, quienes pondrán en práctica dicha técnica. La novedad de esta técnica está en el corte. Hacemos un cortito en la base del pene, no en, en, en los Eh, hacemos un cortito de 2 centímetros y vamos a poner eh, en los cuerpos cavernosos los cilindros que eh, mantiene la erección, una pequeña bombita que está en el escroto y un eh, reservorio que tiene eh, el suero che va a inflatar la, la protesi. Questa è una tecnica novedosa. In uh, eh, 15 minuti vamos a poner tutti i tre componenti de, de la con un riego di infezione bajo. Eh, en nuestra experiencia el riesgo es próximo a 0%. Por su parte, Fraga aseguró que una vez el paciente sea intervenido y se recupere totalmente de la cirugía, podrá retomar su vida sexual sin problemas. Algunos de los pacientes que ya han sido atendidos por presentar dificultades en la erección reafirman lo eficaz de esta técnica y agradecen a los médicos por los resultados positivos. Una operación súper sencilla, poco invasiva. El tallo no, este, pequeño, no dos centímetros, dos centímetros y medio, no más. Eh, el, el, dolor prooperatorio fue poquísimo, a los dos días ya yo me sentía bastante bien. Al tercer día me elevaron la, onda, ya podía orinar tranquilamente, no, no, tuve ningún problema. Pues. que los médicos mencionan hicieron eh, un, un equipo de tres componentes que eh, se activa con la mano y, resulta muy fácil para, para, accionar. Y eso cuando se termina y cuando está todo bien, eh, no, no, repercute en ninguna parte de la salud, solamente ahí, ninguna parte no te afecta negativamente. Al contrario, te da mucha felicidad mental, espiritual y sexual. Y completo. Ahí uno puede estar feliz con el trabajo que hace acá en el hospital Cira García. En La Habana, Cuba, Ireli Serrano, Prensa Latina Televisión.